Papalitan na ang, ng Health Department ang One Health Pass na ginagamit ng mga pumapasok na biyahero sa bansa. Simula sa unang araw ng Nobyembre, e-arrival card na ang dapat ipakita ng lahat ng biyahero na darating sa Pilipinas. Sa anunsyo ng DOH, tatlong araw o 72 oras bago ang biyahe ay kailangang mag-register para sa e-arrival card ang pasahero sa onehealthpass.com.ph o iscan ang QR code na matatagpuan sa DOH website ayon sa DOH. DOH, may mas mabilis na proseso pagdating sa airport dahil sa e-arrival card scan and go system na ipinatutupad ng Bureau of Quarantine.